Oke, di sini saya akan berbagi tutorial itu tentang cara install ulang Windows 7 Home Premier eh, Home Premium. Kita cek dulu. Ya. Menjadi Windows 7 Ultimate. Oke. Di sini homecoming-nya oke okay. nanti akan mengubah Windows Home Premier menjadi Windows 7 Ultimate step awal yaitu pastikan partisi C di rename atau dirubah namanya biar agar tetap pemformatan tidak salah ke partisi yang penting oke tahap pertama kita restart kita restart lalu persiapkan USB flash disk yang sudah ada sistem operasinya kita colokkan di tahap ini sobat harus tekan F2 agar masuk ke menu BIOS sedangkan ini tergantung pada laptop sobat di sini saya akan menginstal Notebook book Acer oke saya akan mencet F12 oke nah di sini nampak um, tampilan menu Windows uh, menu anu ya menu bootnya di sini ada banyak pilihan ada Hitachi itu ada merek harddisknya Arteros itu adalah settingan untuk settingan untuk eh, network apa ya internet di laptop nah yang bawah ini adalah USB flash disk kita yang bermerek SanDisk oke okay. itu kita tekan enter kita pencet bebas pada keyboard kalau udah tampil kayak gini tampil Windows is apa nih kan apa kita tekan enter Windows M enable kita enter aja oke setelah di enter nanti tadi kita masuk ke tampilan instalasi Windows 7 di sini tahap pertama untuk menginstal Windowsnya di sini ada berbagai pilihan ada language to install English tem uh, query to format uh, format jam sama tanggal sini saya kita pilih USB menjadi apa English menjadi Indonesia oke okay. setelah itu kita klik next nah di bagian sini kita klik install now Oke, tunggu proses loadingnya. Melodi ini tergantung RAM sobat ya. Jika RAM sobat besar, maka melodinya akan dengan. Nah, di sini tampil berbagai pilihan. Windows 7. Ada Star Set, Home Music, Home Premiere, Windows 7 Profesional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise, 64, 86, ini menandakan kita satuan dalam bitnya 32 bit X64 ini adalah 64 bit oke saya pilih ultimate yang X86 yang 32 bit setelah yakin kita klik next oke setelah itu kita checklist I eh, eh, check setelah itu kita klik next nah di tahap ini coba milih yang custom aja masalahnya kita nggak upgrade oke okay. custom aja ada dua pilihan antara upgrade sama custom kita ini yang aja oke kita klik custom nah di sini di sini sobat akan hati-hati. disinilah uh, eh, tahap pemformatan yaitu yang dengan sangat hati-hati jika salah format data kalian akan hilang Oke, tadi sebelumnya saya uh, di partisi saya ubah namanya menjadi Windows 7. Di sini adalah bagian yang akan diformat. Oke. Kita klik drive drive maka akan muncul format dan delete. Oke. Jika yakin kita klik format kita klik OK. Tunggu proses format. Jalan. Nah, jika 50 di sini, di sini 50, maka format sukses. Nah, yang bagian atas ini kita butuh format juga. Ini membantu RAM, partisi untuk membantu RAM. Oke. setelah pengformatan udah selesai kita pastikan partisi yang di 50 ini untuk posisi C atau posisi Windows setelah itu kita klik next kita klik next nah di tahap sini ini memerlukan waktu beberapa menit untuk menjadi 100% tadi saya percepat agak saya jeda di sini sudah menunjukkan 97% iya bentar lagi menuju ke 100% kita tunggu prosesnya Oke, 100% di sini. Tahap ini tahap belum selesai. Masih ada tahap lainnya. Untuk mengkompletkan Windowsnya. Oke, Oke, kita installing update. Oke, udah ke checklist detailnya apinya. Tinggal completing installation. Nah, di tahap sini sobat siap-siap cabut uh, eh, freddish-nya. Karena tahap ini udah tahap restart. Oke, kita cabut. flash sudah dicabut. Oke. proses awal masuk ke Windowsnya Oke, okay, setup is service. tahap di sini udah selesai tahap-tahap instalannya udah selesai nah, tinggal complete completing installation tadi nah di sini udah masuk ke tahap step terakhir oke untuk standby info masuk ke Windowsnya Oke, di sini tahap terakhir yaitu penamaan. Oke, kita bisa menamain setelah sobat. Mau dinamain apa? Tergantung selera sobat. Kami akan membuat Maestras, maestra sea bisa ya hmm, kita beri nama ini ini tergantung sobat mau ngasih nama apa oke pinya mati kita minta bantuan on to use Oke. Oke. Mungkin inilah nama yang ada di dalam sini. Setelah yakin, kita klik next. Ya, tahap ini tahap passwordnya kita klik next saja oke di sini otomatis ini kita next saja nanti ada itu uh, Windows loadernya bawaan aplikasinya ada uh, kita kan nggak pakai apa itu nggak pakai serah nanti pakai Windows app loadernya ada kita klik next Nah, di sini kita pilih ada bagian tiga yaitu kita pilih accumulator. Oke, yang Jakarta sudah benar. Kita klik next. Oke, welcome. preparing desktop oke Windows 7 Ultimate udah nampak di sini ya, oke kita tunggu beberapa detik untuk masuk ke desktopnya ya di sini udah masuk ke desktop kita close uh, ini dulu oke okay. kita cek data datanya alhamdulillah datanya D masih aman dan E masih aman kita cek datanya chip masih ada datanya 27 masih ada kita cek uh, kita cek dari Windows uh, home premiere menjadi Windows 7 Ultimate oke okay, sobat sekian tutorial dari saya jangan lupa ikut uh, subscribe dan share terima kasih